Mac, مساعد بيعمل اللي بيكو يبيروتي طخ كده سوشي ماك عم ساعدكم بس عم بيعمل نيكوتا كون ستيف مارون دي بونن Nossa, tchê. Coisa que eu passo assim, ó. Minha opinião para vocês dois, ama querer ceia. É com Steve duro ou pota pota? Am é do dia duro. Não, esse, esse aí não tem, esse aí não tem. Pero vá, vá, vá. Se biar como gasta como né, hobby para pel. que é da sushi. Ei, basta não. Quem é ninguém come aqui não? Ei, nossa, ah, mas Coco ainda passa com o mês. Ainda só passar. Estranho. Como é que Luiz! Viu, viu, bioma. Outra hora. Sim? Luiz, me pergunta. É coisa passa com o Luiz? Um, a mim não usa papel. Ai, não. Ai, não. What? Ban sério. Ainda usa papel? Um, hormigava e também depois. Eva, a mí se no mais vou tocar tocame como se chama. Para, para, para, para, para. Dus, vou usar um man para bom limpia? Um, sim. Que? Eva, quita bom man limpa. quita bom man. Tu me tá bom bom. Ala me não. Back! Vai mais para trás. Incrível, mano. Ja. We staan ding onloon zien indergaan nieuw verslag. Schandalig. Jongens, omdat ik in de klas in de Ja, dat kan toch niet? Wie noemt aan jou de verslag die we nang? Mm -mm, niks. Kon ons dat ze kabel als in de kiek erbouw? Weet ik niet. Todo caso, Helena bingo een superplan. Door met para full sutras, 100%. Inderdaad. Cambio. Otros imango, dus que verslag weet. Heel goed. toerende te bantraha riba e na aqui para entregar na de um simão. Você nós podemos resolver o caso não? Yeah, many day. Wow, também muito chique, muito tá aqui de hoje. Sim, não tem. Exatamente. Incrível, Certo de tipo você não seguro. <laughs> Mencionar o amor me do flay. Não, me não mencionar. Ela mencionar falando. Entende? Wat para tem um simão e verslagna worden entregado. Ja. Yeah. Não te papi mas. Uh -huh ok? O prêmio está junto entregar seu verslag e resolver um caso, está em um free meal na Carlos. Com todo respeito, boss, mas me mesmo compro um meal na Carlos, sim. Ok. Eu realmente quero Helena nos implementar plan B. Dunga? Já. E Agora, é sum que solucionar mais tanto caso, nosso estúdio os salários, né? Também um aumento de salário. Yes! Papelmento só. Sim. Marcelo, ao quanto? Esse é a nossa pesca e validea a minha para nós pensar no round 250 extra. E mala? Não, é virar parte do salário. Não, não, não, não, amigo, mega team up. Team up. Papelmento só. Papelmento. Tá team papelmento. pavimento. depende como é que não crianças vai o saquinho tá baigando aí. Que bonito. Ai! aproximan nos tiene eh, resultado de eh, competencia. Elena? Ja, gracias. Gracias ah, Wow. Impresionante. Ya eh? Gina y Joan se resuelve 23 casos. Wow. Beck and Mac. Impresionante. Cinco casos, Cinco casos só. Cinco casos, Pero cinco casos o cara ontem cinco shopcases de nada, cinco B5 de B5 não. Você resolveu cinco casos, de qual cinco tá. Wegen belast goed. Schandalen. Pero um caso tá Já, já, conectar o caso do arrestar Jerry e o caso de Ron. Pedro Bosch? Bosch a especificar, ok? Qual tipo de caso você vai solucionar? Bosch então na 50 casos. Mas por um staple, riba você ameaça de caso. Nenhum não vai resolver. Se vou pôr 50 paquetes, não aqui tem nada, não? 5 casos? 5 casos fuerte? Não. Não, Não. Gina, a resolver cinco casos de atraco. Dina que Johan resolver nove casos de ladronícia, sacando Jesus. Outro caso por de Lati Ah, Uh, boss, sorry. Um, cinco com nove com Jesus, havia 25. Corrigeren meteen. Ja. 5, 9 en 11, dat is 25. Yes. Dank je, Johan. Dat is de caso E, ele resolveu. Ah. Tem caso que Johan Gina vai que é prende. Aqui, Gina, Johan. Tanto que eu não papia, mas ele diz que toca na tua. Vergonha, não. Danke. Bom apetite. Mas quer reboti bom mês tem comida. Ah, e salário sobre Esse é o meu sandália de leite com ele. Sucesso. Esse aí você lo ganha uh, ah, fim de luna, você vai começar a primeiro pago na Yes. Okay. ¿eh? Tá bem? Congratulations. Você é merece, né? Salário, agora não! Lá, viado, tá quieto, menino! Lá, viado, tá quieto, menino! Ei! Olha bom. મસ્ત ભાઈ પે બેક ટાઈમ पे કોસ કે યપ Aí, Roman, tem como você tem que tratar ele bruto sim, mano? Porque sabe mostrar o que cota é bruto? Caiu na riba estúdio, mami. Sim, tá ligado? Acha? Que tipo nangi? A mim não sabe. O que cogizinho? Vergonha. o sistema? Cinco luna, sem pagar alimento de boiú. Ei, bo, não tem vergonha? Quanto me cara entrar com mi, mi, mi, sem, então, me silver rice. Então, me dá din, me sobra nada, vai me manda para mim. Não interessa a mim, of nós kontras bo kay, okay? Sebutin ko sa para responsable mo bukos nang. Compreendível? Mas hora de tio tio tio se tá marcha dos mes, Full compreendível? Joana bata? Well, bia papo então. Vamos me explicar algo. Se não tava da Big Mac, você aqui o que lo passa? Anos não largo lo que era será. Eu não não consigo reconhecer cara que o que botinho. Agora isso é um dia outro, senhor. Suá! Onda ambulância mira parada em cama, tá bem, que tinha seu paque paracetamol, que paque de, de, de, de, prueba de embaraço, off um tabo. Hã? Bota corda, ó? Bota corda história, ó? Cê, cê, doido, Papi, vamos lá. Tá ali, bom. Tem aqui, hein? Aunque da tá doido, que isso aí não tá aqui, tá? Ainda botem com... Paga cinco lunas de alimento. Então, o que me é significa? O Dingo vai cerrar back. Não, não, não, não. Dá uma chance, bro. I'll do anything. Aqui. Por me cosco, Dingo assim. Ei, hello, hello. Ó, amiguinho. Começa papia, papiamento. Onde é? Pero buti um eu vou ir nós com neteng passado Não muito chance, não. I'll do anything. Last to biaha. Papia, papiamento. Sorry, sorry, sorry. Ei. Papiamento. Não entende? Dale, ¡Te miento! me baboso? Well, hago que de atención. Lo que podemos decir es lo siguiente. Nos colegas a comido en nuestro restaurante. ¿Qué pasó el um premio? Ah, botem que soro para erranha por chop. de com, passo mi saco e também pedi galinha. E gai aqui tá alérgicos na porco. E abu... Wa, ei, wa, sorry, sorry, sorry. Wa, miki, abu tem é que soro, pabuco e porco, lage parce e é galinha com 100%. A mi que, abu assim sei para mim. Fácil, doch? Vai. Não tem nenhuma opção. Agora, segundo a mim, ele é frustrado. Não tem nem grana ainda. Agora, eu vi que me disse nada. Me escreveu que uma carta e me apeguei na sua auto. Não é tabu como um grande negócio. Claro, me escrevi, hot zegen u, eu me plaquei. Slena, he probably didn't like that one. Yeah, pero me se mira, para me mostrar. Vos me se mira, Kiko, elas que bekriva mi carta. Que coi, cara? Não, it is that. E gostei mesmo. Por quando eu vim decente aqui, tudo. Me dá assumir, eu tá pensando mesmo, tá assim na pestur ora. Nossa, seu nome é Big Mac ou nossa, essa acaba outra assim. Ah, sei mhm. não? Uhum. Tomar aqui. Boa você não tem que ir para pedir? Sim. Nami umbinha. Umbinha. Andogo um fruto punch bem. Um fruto punch, ok? Sim. ando para comer? Nami é shrimp tempura. Shrimp tempura. Uhum. Um, a mi poranha um... Um, laga minhoca aqui. Basilie, eu me estou guardando. Me po aqui come que come ve? Bo também nem moinho. Bo bo pidi e porco e também da bom. Eu não vou comer porco, me alergis. Vou comer galinha assim? Sim, eu vou comer galinha. Agora vou pedir galinha. Me porá um chicken breast? Sim, um chicken breast também. Ah, ok, daí você deve um chef tempura e um chicken breast. Yes. Bom, você dá para tudo? Yes. Você tem mushroom sauce? Também não sei, sim. Ah, é bom. Thanks. Ok. Yeah. Oh, this is a bit awkward. Kiko. Kung sin darse en aqui, que não. Dos colegas, não? Você ainda onde no restaurante? No, dónde se está? Tá Kiko. Nada que não. Это бы табу кара трогери бы casa? Juffrouw, ella pide un punch. ¿Ata? Ok, guardame. Podingo pues stop di que da culpa por mes para algo que boca hace. Sí, ¿qué te mi falta? Como para primera algo así no. también Também trabalho está para ver típico assim. Então, por que de pessoa como más cerca con él. una persona come l'Anta, l'Antatur yabancı. mi pare lo etapa una vita in... Basta. Stop di che da colpo come spa algo che boca sa ahasi. Ah, e la suicida assumes per non etapa ta bo falta to. Amite ora. Um, che canale di lì è, va? Ok. O sea. Entonces, ¿cuánto pequeño que asunto es así? ¿Esa que te volaste tu luna? Después que me casaba, ese vamos a beber opi. Entonces, ¿de quieren por mí que se emboba? Buenas noches, soy Cotlet, Supreme Tapula. Thank you. O que Tem que fazer cerimônia. Super nervioso. Eu tenho uns trabalhos. eu de bem que me é cerimônia é dois anos passado, hein? Daqui das seis não será para atender a traco, oficial. Anda, você me awaken na oficina, eu me inta. Na oficina? De como? Da bem que na 3 Untuk minta tenen da vape quindi alimentarsi o zoom? Oh no. Che pasó? No come nada, no come nada. Johan, galinha boa pidi? Sì, dico. Bucara taturin già. Pig! Pig! Yeah. Puta saco, uene de pu. Não é? Mama, tu vem dormir? A tua pica tá romber. Kiko, menino só vai com MS. E... O avocado, incha. Que eu não fiz nada algo. Que passou, vamos lá. É, é, Joan. Que passou, cara? É que... É, é. ah, ah, bom, Joan. É que parece-me que eu quero ser doloroso. Goedemorgen jongens, Johan, Johan. Wat is er met je gezicht gebeurd, jongen? partje op die voorkant. porchop de porco allergie. alergia. Ando je vou pegar em sabe quem tá culpado. Ah, mas isso Tá sumesumang nang. Chris, hoe ben je o telefone assim que ele de Vou ver. Humang! qual é esse já, velho? Vou cana com o pia não vai. Johan, que vai se bogar? Olha. Ando vou entrar. É, vou sim. Vai cá, vai cá. Vai cá, tem cara com Tarde, me vem a sua denúncia. Ei, para aqui, para aqui. Onde vai? Tem que vir, vir, vir, vir, vir, vir, vir, Bruno, por que tem uma área? Porque tem uma área polícia que tá. Eu tenho que porta abrir. Porta não tá abrir? Sim. Com porta, que isso aqui tá? kieken er wat aan doen. Kan je dat even onderzoeken alsjeblieft? Ja, dat, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Perguntaba que você qual que dinheiro? Sim, me está traindo. Papai está na capa? Bakos nang. Alimento de sujo nang. Mas bisa você capa. Me me solo rice, me. Então sobra mais 100, então me paga para me me solo you 1 2 3 4. Pero me sobra para me pagar para you número 5 6 7. Wow, wacht even. Dus Putin shit in you? Nee, kudos na Wat? Wat? Wanneer Putin? Just nu hebben. Wow! Wow, wat is dat, jongen? Segundo um protocolo, nossas bolsas arrestaram. Que? Segundo protocolo, nós cinco arrestaram. Que João, não tá comendo nada, já. Que poder? Segundo protocolo, nossas bolsas arrestado. Ah, Pero, como cubo a cumplir menos viaje, menos el viaje, nós por aqui o por erro com erros papo. Com sério? Bode um condição. Que guguta? Tanang a forçava para pôr porco de Johan sua comida. Hum. Mm. Uma pum que papia Tu se me snatch. Você na é Cerame? Não, eu sou da Cerame. Não, mas na não tá, cia. Não, mas na não não, não na cia, é assim? é assim? assim, irmão? Ei, atrás? Olha atrás. Olha atrás. Não atrás. Isso tá bom. Que para birim. Que que eu não Não, mas na minha porco, na lugar galinha, para encher sem isso cara. Isso, seu papo, que que é, irmão? Doce, mano, sem salários. Que não, não, não, Ei, Ih, habla next dan. Pasa. Ey, lagi yo si Juan Maria, eu! Dois, passa. até de mi oficina. Dos, man. Guaque, mira tres. Hey, esse aí tava um episódio massa de Big Mac. Para dar like para nosso Facebook page, para subscrever para nosso YouTube channel, assim nós por seguir trazer aqui produção aqui completamente grátis. Nossa conta com o bolso sustento.